Thank you. C'est ce c'est un Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks Là, j'en ai à rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks Là, j'en ai à rien. rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks Oh Oui, ça me ferait pas beaucoup. pas beaucoup ces gens-là.